Madeleine vai ter que encontrar a família dos boizinhos. Ah! Troca de lugar. Não tô mais nada. é a Duda. Troca de lugar. Vocês lá. Madalene tem que encontrar os boizinhos, tá? A Eduarda as cabras e os cabritos que fazem assim, ó, bé, bé, tá bom? Cabras e cabritos. E a Mariane vai ter que encontrar os quack quack. Quem que faz quack quack? Isso, isso aí. Salva ela quando ela chegar, salva ela. É, é, é. Aê, muito bem. João vai te encontrar roncando, né? O que tá de vocês? que de vocês? Ah, tá.